برنامه شامل صحنه ها و الفاظی است که ممکن است برای افراد زیر 16 سال مناسب نباشد. بعد از اینکه هفته گذشته من زایه شدم به معنای واقعی کلام زایه شدم به شما منو خود خودم دوستم داشتید تصمیم گرفتم بیام این هفته براتون یه بازی وحشتناکی که خودم سعی کردم کل هفته نگاه نکنم چون همه جا ترکیده بود با این بازی وحشتناکه اسم پاپی براتون بازی کنم از اونجا که دیدم شما ریاکشنتون خیلی مثبت بود به ترسیدن های من لذت به نامرده که من سگ بترسم پس تا شما لایک سابسکرایب شیر تو فیسبوک و گروه های تلگرامی گروه های واتسپیتون رو انجام میدید چی گفتم یه تیتراش میرم جان دودی میام بریم بیایم بریم بیایم سلام خب سلام خوبی؟ چه خبر؟ اوضاع خوبه انگشتم و زخم کردم ناجور او مای گاد یک دردی میکنه آقا مرسی که زایم کردید چه خوشحالم که زایه شدم و شما منو به خاطر خودم دوستم داشتید نه به خاطر کلیک بیت هایی که درست میکنم متشکرم پس تصمیم گرفتم از اونجایی که با ترسیدن من شما خوشحال میشین <laughs> و برق سرزمین هیوله هاتون <laughs> همیشه روشن میمونه وقتی من میترسم <laughs> تصمیم گرفتم بازی پاپی رو انجام بده گذاشتمش این طرف میخوام براتون مثل سگی بترسم <laughs> خب قبل هر کاری مستقیما بریم سر بازی بریم گرفتیم اگه من ترسیدم و شما خندیدید بخندین شوال کنید من ترس و هم تو بازی خیلی تو جو واقع میشم بریم که بریم ببینیم پاپی پاپی پاپی چولو بریم آقا نو گیم موزیکش که ترسناک بود ولی همه چی توش خوشحال به نظر میرسید You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Is baby any... Poppy playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is dirty and won't come out when you brush it. And smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And ah, if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. That's not true. Are you? فونتش خوشگل بود دلم خواست فونت رو بریم گل رو پیدا کنیم همیشه به سمت صدا نرو مثل قطار بود خاصی نبود بگردم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 Kırmızı surati sağ Kırmızı zart surati sağ Hilmen bohuşam. 那个，你去。 اینجاش که خیلی هم کول بوده و ترسناک نبود خیلی مهربون بوده بیم تازه دست اه یه دسته که اه مسخره اسم عمت مسخره حالی که اینطور شد اونم مثل من یه دستش بالاست فایف فایف دو دستی یه دست دارم بکنم <laughs> نه دست میزدم بود دستش گرفتمش اه شما هم دیدین یکی رد از اونجا یا گرافیک بود این کو داغه دست بود دستون موجود پشمالوه بود و اینکه چرا یه آدم عاقل باید بره دنبال دست این موجود پشمالو و این در رو براش باز نکنم و توش نورم نیست با این چیزا نمیترسم اصلا به این چیزا فیلم زرد پیدا کنم بیام بذارم این تو فیلم زردوه فقط یخته میترسم برم بالا صرف ندیدید این اطراف آقا موفق شدم هم پیدا کنم ولی فیلم ویدیو رو دوباره پیدا نکردم دو دست شدم کار نمیکنه این بده یه جا نگاه کنیم که نور داشته باشه

یه صورتی اون بالاست بله بهمون So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? That's a pretty weird feeling too. Sometimes though... weird. And kids, but I'm older. I don't think anyone ever didn't like an adult. Relationship. نگام نکن خب خیلی باید نگام کن نکن میخواد این بخوره هم از پا بازی هم. خیر ساخت خیر ساخت درست فکر کردم و بذارمش این تو میک فرند منظورش این بود <laughs> برگشتیم سر هم خونه اولمون که جا بس چی چیکار بکنم اصلا شوخی خوبی نبود فهمیدم میترسم دیگه برم خب آقا این دفعه قول میدم یه خورده تمرکزمو بیشتر کنم بدن و وجود و پیکرم عرق گرفته دوست صفحه سیه شد قول این دفعه دیگه اصلت نکن یه بره کنیم دیگه شد Shit! چرا هر دفعه من میترسم باز این اصلا نشد <laughs> Couch. Per salvarmela! No! Carabina ballo! Numai ballo! خیلی نامردین که از ترسیدن من لذت میبرید خداییش خیلی نامردین دلم دیگه نمیخواد برم به گولم که میرسم درا فرم دارم نمیدونم چرا خب الان اومد درم باشون بدوی تا اینجا همش داره خوب پیش میره به پاش میاد الان اینجا جلو میاد در میرم در میرم اونو با این در رو در رو آی شیت شیت شیت شیت بودو بود رسید بشین بشین برو چی داره میشه رسی بده درو بریم یه بار دیگه این بار شکستش میدم بد جوری هم شکستش میدم ببینید الله این بار همون زرت اولش <laughs> باگم که میده به نفع یارو باگ میده خودم چه کنیم شما یه ذره بیشتر تصویر ببینید در هیجان این قضیه خدافز عوضی بالاخره موفق شدم خب بریم ببینیم چه خاکی با به سرمون کنیم آه گله رو باید پیدا میکردم اینا هاش گله اوه آه خدای من بالاخره یه موسیقی آرامش بخش به به به به You opened my case. Oh, مثل اینکه خیر بود Hamamış کردم چپتر یکیشو. او بابا اینم بود دیگه از بازی من بازی وحشتناک دیگه ای من تام پاجم به هم خورد طولانی ترش نکنم اگه دوست دارید تو اینستاگرام منو فالو کنید الان این زیر این زیر میاد <laughs> امیدوارم دوست داشته باشید لطفا لایک شیر و سابسکرایب من رو بزنید به علاوه یه زنگوله من که دوبار میگه دینگ دونگ دینگ دونگ <laughs> دوستتون دارم شدید هم به ترس ها و وحشت های من نخندید نامردو <laughs> دوستتون دارم شدید به زودی زود میبینمتون عزیزای دلم فعلا خرافز